o que significa esse, essa fúria consumista, essa fúria, essa luta desesperada por ter, por construir, por fazer, por comprar, por enriquecer? O que significa isso? Significa apenas uma, uma vertente dessa necessidade que a mente tem de buscar conforto e estabilidade. Eu vou procurar o conforto e estabilidade onde eu acredito que ele esteja onde eu acredito que ele está. De onde estaria esse conforto e essa estabilidade? No dinheiro, no poder, na glória, na fama, na, na, na, na boa sorte, então no, na, na apropriação de bens, no domínio sobre as pessoas. Então isso vai, vai sendo uma sequência de respostas que a mente dá que encaminha a gente para determinadas iniciativas. E essas iniciativas são iniciativas em desespero. Eu não estou encontrando paz, eu não estou encontrando conforto, eu estou desconfortável no mundo, eu estou uh, instável, eu não sinto a minha situação segura. Você veja, os, os milionários eh, são unânimes em dizer que quando atingem a meta, a meta já cresceu, se a meta era ganhar um milhão de dólares, quando alcançou um milhão de dólares, a meta já é alcançar 10 milhões. E quando ele chega perto dessa, a meta já virou 100 milhões. Então, nunca tem limite. A mente está sempre querendo mais e mais e mais e mais e mais. Para quê? Para ter tranquilidade, para ter conforto, estabilidade. Porque nisso se resume a, a, luta do ser humano, a luta do dia a dia do ser humano é todinha com esse objetivo. Só que apegado às coisas externas, aos sinais externos de estabilidade, de tranquilidade, de paz, de poder, de, de riqueza, de, de conforto, a pessoa se, se amarra em fontes de sofrimento continuado, sofrimento contínuo. Então é nesse momento que se percebe que a mente tem que se acalmar, a mente tem que se assentar e não se assentar em sinais externos de, de tranquilidade, de conforto, de saciedade, de estabilidade, ela precisa se assentar em si mesma, em sua própria natureza e encontrar o seu caminho de conforto e estabilidade. O caminho verdadeiro é o caminho que tem que ser trilhado pelas pessoas de bem, pelas pessoas que querem efetivamente encontrar paz interna. E esse caminho é o caminho para Brahma, porque Brahma é o conceito da verdade. Por isso, o, o sujeito que trilha esse caminho é chamado Brahmachari. Brahmachari é aquele que busca, aquele que está no caminho do, do aprendizado, no, no caminho da verdade, no caminho de Brahma. Esse é o Brahmachari. O Brahmachari é também o nome do, do, do, do modo de vida assumido pelo hindu na primeira fase da sua vida, antes do casamento onde ele estuda, onde ele vai atrás do estudo. Então ele é a criança e o adolescente, ele, ele se, se dedica ao estudo, ao aprendizado. Então ele é o brahmachari. Por serem crianças e adolescentes, eles não têm o, o envolvimento com a atividade sexual. Por isso brahmachari se tornou sinônimo de celibatário mas isso é um sinônimo secundário, não é esse o sentido original do termo. Embora hoje as pessoas mesmo na Índia confundam brahmacharya, a condição brahmacharya, como sendo celibato. Né? Mas a brahmacharya é o momento da busca pelo conhecimento, da busca pela verdade, da busca pelo eu interno, que é a condição do yogi. Né? Mas uma vez encontrado isso, ele pode se tornar um grhasta, ou seja, um, um um Grahastha é aquela pessoa que, que, que tem a sua vida doméstica, que é um chefe de família, ou que é um componente da família, e que vai viver a sua vida para produzir riqueza, para produzir bens, para produzir conforto para a sua família, para si e para a sua família. Mas já com o objetivo básico da sua vida traçado na época anterior, na época do Brahmachari ou seja, já com sua vocação estabelecida e com seu conforto mental estabelecido, de modo que se ele fracassar na produção da riqueza material, ainda assim ele está contente porque ele tem a riqueza espiritual. Então essa, essa é a condição básica de que, que segue a, esse período do Brahmachari. Então, o brahmachari é aquele que busca a verdade, aquele que busca a sua verdadeira natureza, aquele que busca, através do estudo, através da reflexão, através da meditação, encontrar-se consigo mesmo.